сәлем достар бүгінгі видеомда сіздерге өткен блогымда көрсеткен токбукиді қалай пісіргенімізді көрсетемін қағаздың ішінде токбокидің дайын күріштен жасалған қамыры ашты соусы және кептірілген приправы бар бірінші қамырын суға жарты сағаттай қайнат және дәмі кірсін деп тұз салдық сосын қамырын сковородкаға салып тағы 5 минуттай қайнаттық және осы қайнап жатқан уақытта соустарын қостық өздеріңізге ұнайтын дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар да болады нәтижесінде біздің топбоке осылай шықты